¿Cómo suena? Yeah, yeah. Let, let's go. Marcelo oh. papá. Dos, uno. Yo, pero no la podía fluir de esta forma así es skills para darte más free oh, oh shit quiere meterte contra mí la basura oh, tu más en la peli de Kill Bill oh shit mira cómo suena que approach uh. voy a llevar falta ser el campeón, primo. Me salvo por no estar ascendido y eh, eh. todo nadie confiaba en mí. Y ahora mira, siempre se lo flipan cuando ven el free, es hardcore. Eh. De esta forma que me salgo, la ayudante de Santa Claus deja de ser galgo. Así es como me la saco. Sabes que lo mío es perfecto. Los chavales bajan a por el banco de parque para ponerlo en el salón cada vez que rapeo en directo. yo, dime que no. Le parto el cuello, no, como tu camello, hermano. No soy tu camello, hermano. A mí no me traiciona por fiarte cinco pavos. Ah. Podemos hacerlo como serlo. de la pista vengo. Tengo tantas conexiones neuronales que no sé ni qué significa este cerebro es. Una conexión energética entre yo y tu métrica, verás. Que se van a quedar por detrás con un traje de late, yo nací siendo los flash. Así que espérate, mi pana, porque sabes que ya no me gana. Tengo la katana y la cara partida por gata katana, Dios para su vida. Ya pa' Granada, Pa' mi novia, mi madre, mi pana, mi amigo, mi abuelo, mi abuela en el cielo, lanzarme un anzuelo que estuvo en nada. Nada, en nada subo prim. Tengo cosas que cerrar con Odín. El año que viene me va a cerrar el contrato porque voy a cotizar más por el free. Última. Nadie confiaba, ah. siempre repito, nadie confiaba. Y ahora me miran en la tele de su salón, joder, Menac, no sabía cómo rapeabas. Y ahora me piden fotos, se cree que estoy loco, primo. Yo nací sin récord, pero el que nace sin récord nace con olvido. Y eso es verdad qué manera de rapear de este señor. Verse rebobina turro para Sweet Pain. ya yao. Se lo damos en tres dos, uno. Respeto para mi hermano porque casi que no me ha tirado nada. Solamente hablaba de mi camello y esa mierda, hermano, porque antes fumaba. Pero tú también lo hacías y en la puerta pide dos calatas. ¿Qué pasa? No te da vergüenza, pana. Es como el que critica por lo poco que gana, pero va al concierto de su colega y se niega a pagar la entrada. ¿Cómo es? así, a mí no me tiene que decir, madre mía. La verdad es que tiene un estilazo, pero yo también lo tengo. Entonces, ¿quién va a ganar tras la garantía? Yeah. Check for real. real. A mí pito su pita, pero hermano, madre mía. Si parece que ha contratado y voy en un papel para la serie de hijos de la anarquía. Oh. ¿Qué ha pasado? A mí no me vengas con tu rollo de rapero. No pongas a carita, hermanito, que si te parto lo hago siéndote sincero. Tú vas de rollo noventero, todo ese rollo ya lo hice primero. Y debes de ser consciente de que no vas a venderle pinita por oro de las manos de un joyero. Yo sé sobre el ritmo, lo parto sobre el trasno distinto Patadas en el aire que parezco con Que Estoy con el santo criar mi mano te lo brindo Yes, hermano, que vienes a decir, bro? Hace 90 yo hacía lo mismo Me siento relojero que ha inventado el mecanismo Porque invierto mi tiempo y que aprendan a medirlo ¿Cómo es? ¿Eso qué? ¿Me quieren pillar con este cliché? Yo parto este estilo con calité No saben por dónde lo va a meter Yo tengo todo el arte Este puto a mí no puede compararse Porque afino la katana de Kill Bill con los dientes mi hermano está muy guapo sobre el trance. De hecho, su estilito está muy guapito, mi hermano, pero la el fondo recuerda a alguien. Sé que tienes sed de los que escuchaba, pero no eres KCO, solo puedes copiarle. Y sé que no crees en Dios, hijo de puta, pero hoy vas a rezarle.